Hey guys, good morning! Uh, for today's video, uh, ito nga pala magkakaroon, tayo, magkakaroon lang tayo ng simpleng vlog about dun sa pagpunta namin sa Lower Magat dito sa may bandang Nueva Vizcaya. Bali, yan nga pala, eh, nakikita yung bundok na yan sa harap. So, uh, ah, Diyan tayo pupunta. Uh, ah, bali, kilala kasi yung Lower Magat sa mga siklista dito sa Isabela kasi napakagandang magbike dito. Puro ahon. So, I'm hoping that you will enjoy this video. Uh, Lalong-lalo na yung mga view na makukuhanan natin sa vlog na to. So guys, what are you waiting for? Let's go! なんか Nah, kurang. Nah, Memang tindahan tuh jam magkalap ka ay kahit ilang oras dito ma'am kahit maghapon Sige po ma'am, salamat. <laughs> Nagtulak ka na at magbabike ka pa uwi. Matarek! <laughs> Diretso. Matarek, bigat! Ano yung kabuhilo? <laughs> Pwede naman magtulak kasi. May nariyad ng buhilo ni kambyo mo dito lang hanin ko mapagsakti ko. Matarik pala. <laughs> hindi na ni kasi wala tinira. Ay, hindi din na siya. Oh. Nakalaw rin magmag nakakin eh. ka na. Man, makinan natin malunda ha. Ah. Bitin lang dahil